set to the age Azam tahun lepas sudah ketunaikan Ataupun hanya sekadar kata gurauan Yang langsung impian tidak dicapaikan Arah cara buat saja pun tak tahu kan. Aku ini Daniel ialah anak sulung Harapan mamaku agar ku terulung Moga selalu masyarakat menjunjung, menjunjung. Agar menerangi emas pingat di kalung Apa yang asalkan mampu ku lakukan agar tak terlepas apa yang diimpikan apa yang diimpikan apa yang aku asalkan mampu ku lakukan agar tak terlepas apa yang ya. diimpikan ah, ya. ah. apa yang diimpikan agar kualiti lepasi keinginan hati agar diberkati tukus lumus di ciptaku iklim pasentasan tahun lalu aku azam kepuasan hati kenang akan ku kenang imba budi sudi diberi wayang belayar lupa leka pernah ku berkata impian agar menjadi insan yang berguna tapi aku tidak laku seperti tak bikin serupa harap azam tahun baru dapat jadi lebih sempurna apa yang aku azamkan mampu ku laku lakukan agar tak terlepas apa yang diimpikan apa yang diimpikan apa yang aku azamkan mampu ku lakukan agar tak terlepas apa yang diimpikan apa yang diimpikan salam seribu satu ku sembah beralaskan niat untuk undur diri supaya hilang kata sirat Moga awal 21 kita bertemu kembali dapat supaya kita tidak lupa menjauh mana yang dekat Rasakan mampuku lakukan agar tak terlepas Apa yang diimpikan Apa yang diimpikan Apa yang aku rasakan mampuku lakukan agar tak terlepas Apa yang diimpikan